昨天文章的背后啊，我给大伙儿留了一道题。在瑞士日内瓦的湖边有一条长隧道，投入使用的时候呢，工程师遇到了一个问题：很多车主在过隧道开灯的时候呢，他就会出了隧道以后，一看到好的风景就会停车拍照，回来发现呢电瓶就耗光了。工程师决定在隧道口立一块牌子，提醒大伙儿关车灯。一开始啊，他这么写的，叫“请关闭车灯”。 但这么做呢，就会有另外一个问题：很多车主是晚上进隧道，如果他们看到这个牌子，关掉车灯呢，就可能会遇到危险。昨天我留给大伙的问题是：工程师该怎么样提醒大家呢？有人就说了，应该写：如果是晚上，请保持把灯打开；如果是白天的话呢，请出隧道以后关闭车灯，以防没电。这个答案看上去很全呢，但是如果车速是八十公里的，你读完这么多字儿，反应一下，估计就咣的一声撞车了。 咱们不是说提问比答案更重要吗？工程师们就把这个答案呢变成了一个提问，他写的是：“你的灯还亮着吗？”这个问题啊，创造性的提供了一个解决方案。如果是白天，这个牌子呢就提醒他们要关灯；如果是晚上的话呢，则是提醒车主要开灯。其实只要人把注意力集中到那个问题之上，他自然就会知道该关灯还是该开灯了。提问比答案更重要。 这也引出了我们今天要讲的一个话题，就是创意是什么，以及如何用提问来激发一个人的创意。昨天我们讲过，提问可以管理注意力，可以控制谈话节奏，以及创造管理参与感。但为什么提问会带来创意呢？先了解一下创造的过程。创造啊，本质上来说就是一个组合性思考的过程。听上去有点复杂，我来给你慢慢解释。美国有一个神经科学家，叫做约纳莱勒。 在《想象创造的原理》这本书里面，他说呀，以前想象力被认为是一种独立的东西，是跟其他认知能力是分开的。最新的研究表明呢，这种假定是错误的。创造力啊，就是很多普通的认知能力的组合，并不是什么独立的认知能力。创造力啊，有三种形式。第一种啊，是灵感迸发，就是多年的苦思不得，哎，有一天玩着玩着，突然的灵感一闪，哎，你想到了。 第二种啊是厚积薄发，比如说明天要出一个方案，你今天晚上熬到四点钟，终于想了出来。还有一种呢就是即兴发挥，上台之前不知道该是干嘛，但是往上面一站，想法就源源不绝的流出来了。所以你要搞清楚啊，我们面对的这个难题是需要灵光乍现，一时忽然的一跳呢，还是可以一点一点缓慢的加以解决？又或者是说，本身现在是想不出来的，你得上台真正试一下。 这个答案呢，就决定了我们到底是应该呃喝点啤酒放松一下，等待灵感来临，还是说喝一杯红牛打起精神再干个三个小时，或者什么都不顾直接上场。但是不管是哪一种形式的创意，它都是一个组合的过程。灵感型呢是跨领域组合，就是你在 A 领域做了很多事情，你跳到一个 B 领域突然有了一个组合。厚积薄发呢，则是垂直领域的组合。 不断在同一个领域反复的组合东西，最后面得到答案。而即兴发挥呢，则是你过去的知识和新的场景的组合。那么，既然不管哪种创意都是一种组合，现在我们可以回答为什么提问会引发创意？因为提问就是一种最好的思想组合工具。我们想象一下，当你脑子里面输入一个问题的时候，脑子里面发生了什么？ 我们现在想象一下，谷歌或者是百度是怎么样工作的哈？当你搜一个关键词的时候啊，你就会这个谷歌或者百度就会帮你搜抓到全世界所有相关的网页，根据相关性和重要性罗列出来，它会组合出来一个新的页面给你。数据显示，每天百分之三十四的关键词都是从来没有被搜索过，也就是第一次被搜索的。 也就是说，每天百分之三十四的网页是被创造出来，以前从来未有过的。当你输入一个新的关键词那一瞬间，你就创造了一个网页。其实，你的大脑也是这样工作的。 当你的大脑输入一个全新的提问的时候，你大脑就在重新的组合、重新的产生新的链接。这个时候，大脑的神经元会继续的互相联系，产生新的回路，你会变得更加的聪明，而创意就从这些新的回路中间产生了。这也难怪，很多伟大的公司或者是组织都不是来自于答案，而是来自于一个伟大的提问。瑞士人亨利·杜南，一八五九年在意大利旅行。 遇到了法国和奥地利军队啊，正在打仗，非常的血腥。杜南就问自己说：“有什么办法在和平年代成立一个组织，让志愿者可以在战争时期去救助伤员呢？”这就是红十字会的诞生。同样道理，优步也是诞生于一个问题。优步的创始人老是打不着车，他就问自己说：“为什么上班时间总打不着车呢？”你知道所有的出租车公司的回答都是说：“那因为高峰期嘛，打不出车很正常。” 但是优步创始人的思考是：为什么路上还有很多空的车位置没有人坐呢？这就是优步的开始。最后再讲一个跟你很相关的提问创造出来的公司。在上世纪八十年代，有一家做硬盘的美国公司被日本的这种做硬盘的公司搞得很惨，因为日本的硬盘很便宜，它连续六个季度出现亏损，马上要干不下去了。一九八五年的一天，他的总裁格鲁夫。 在办公室里面，意气消沉的跟董事长兼首席执行官摩尔去谈论公司的困境。格鲁夫就问摩尔说：“哎，我觉得咱俩肯定会被换掉的。但如果我们下了台，他们选了一名新的总裁，你认为他会采取什么新行动吗？”摩尔犹豫了一下，回答这个问题，他说：“嗯，他可能会放弃硬盘生意，重新开一摊儿做处理器。”格鲁夫就目不转睛的盯着摩尔说：“对呀。” 那为什么我们不自己动手呢？一九八六年，这家公司提出了一个新口号，叫做“英特尔微处理器公司”，这就是今天在很多电脑上面的 Intel Inside。英特尔顺利的放弃了硬盘生意，成为了世界上最大的处理器公司。这家公司源于一个伟大的好问题，所以啊，在任何情况下面问为什么都可能会引起改变的第一步。如果你能先于别人发现一个难题， 你甚至都不需要完全解决这个问题，就有可能创造一个新企业，甚至一个新行业。这就是提问的力量。一个好问题是你开始创造的第一步。最后呀，我要给你讲三个最重要的可以创造答案的好问题。第一个问题呢，我称为叫最好结果问题。 我最喜欢在咨询开始的时候、会议开始的时候，或者是课程开始的时候，问我对面那个人一个问题：说，假如今天一个半小时我们能收获到最有价值的一个结果，你觉得那会是什么呢？当我开始做一个项目的时候，我会问自己说：如果这个项目最后面有一个最完美的结果，那会是什么呢？超级个体，你也听了将近三十七周了，如果在五十二周以后你会有一个最大的改变，你觉得？ 那会是什么呢？这个呢，就是最好结果的问题。第二个问题呢，叫做下一步问题。哎呀，这个问题实在是太值钱了！我经常跟别人开玩笑，我说，如果你会了这个问题，基本上就可以成为半个咨询师了。因为别人不管说什么，比如说抱怨啊，比如说任务好难呐，或者说遇到一个事情想不通，你都可以跟他讲说，你说的很好。那么下一步，我们能为这个事情做些什么呢？哎呀，我不会做，很好。那么下一步，我们能为？ 知道怎么做这个事情，做些什么呢？嗯，可能我可以去问问那个人。那很好，下一步你能为问那个人这个事情做些什么呢？只要你不断的重复这个问题，他就会慢慢慢慢的展现出一个清晰的计划出现。那么下一步你能为这个事情做些什么呢？这就要下一步问题。最后一个问题啊，叫目标检测问题。 很多时候我们做了一件事情，但是却不知道怎么样检查它的结果，所以在没有动手之前，你就可以问自己说：什么情况下面你就知道自己做到了呢？比如说，哎，我要学好英语，很好，什么情况下面你就知道自己学好了呢？我要读完一百本书，很好，什么情况下你就知道自己读完了呢？哎，这些问题会倒逼你去思考这个事情的结果，这种问题叫目标检测问题。 在你的对话中间不断的提这些问题，你就有机会创造好的答案。好了，总结一下今天学习的内容。我们今天呢谈到了创造的本质，创造的本质就是组合。不管是灵感迸发、厚积薄发，还是即兴发挥，它们的本质啊都是组合。而提问是在大脑中间最好的组合的方式。 所以有很多的伟大公司都是来自于好的一个提问。最后面我还分享了三个特别重要的创造答案的问题。第一个叫做结果问题，这个事情最好的结果会是什么呢？第二个叫下一步，那么下一步我们能为这个事情做些什么呢？第三个叫目标检测，嘿，你怎么知道自己做到了呢？当你善于问这三个问题，答案就会自动的浮现，因为你的大脑就是一个搜索引擎。